Ongi etorri Nafarroako gobernuko ELZ zerbitzura. ELZak informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera errazten die Nafarroako gobernuko erabiltzaileei. Gure kasuan, ikateek berekin dakarte hamairu mila ordenagailu eta bos mila inprimagailu baino gehiagoren kudeak kudeaketa, haien bidez, kalitatezko zerbitzu publikoa ematen zaie herritarrei. ELZak, IKTak erabiltzeko eta mantentzeko lanei loturiko gorabera, eskaera eta galderak biltzen kudeatzen eta konpontzen ditu. Erraza da gure zerbitzura iristea, irubide ditu, hogeita lau orduz, urteko irureunda irurogeita bost egunetan eskura daudenak. Ohiko ordutegitik kanpora, zerbitzua indartzen da guardia lokalizatu batekin, gora bera kritikoetarako. ticket bat erregistratzen dugu behar diren datu guztiekin. Jakinarazteko, mezu elektroniko bat bidaltzen dizugu. Tiketari lehentasuna ematen zaio eraginaren eta presaren arabera eta baloratzen da urrutitik konpontzen ahalote den. Ala ezpada, helezetako teknikariek bertatik bertara parte hartzen dute edo bestela bigarren edo hirugarren mailako taldeetara bideratzen da. Hamaierarekin batera, mezu elektronikoa bidaltzen dizugu eta aukera ematen gogobetetasun inkesta bat betetzeko. ELZ zentralean hasten da dena. Deiei eta mezuei harrera egiten diete. Tiketak erregistratzen dituzte. Kontua konpontzeko alegina egiten dute, beren tresna eta prozedurak erabiliz. Tiketak diagnostikatzen dituzte eta beste sostengu talde bati berresle hitzen dizkiote hala behar denean. Tiketak amaitzen dituzte, hogeita lau bider zazpidute lanaren ordutegia. elz teknikari bat bertan egotea ere beharrezkoa izan daiteke. Arreta fisikoa behar duten tiketak konpontzen dituzte erabiltzailearen lanpostuan. Talde desberdinetan antolatuak daude. Zortzitatik, iruetara lan egiten dute salguespenak badira ere, alanola nola liburutegietarako zerbitzua. Tiketak arreta espezializatua behar badu, bigarren edo hiruarren mailako teknikari taldeak abiatuko dira, haiekin koordinatu eta lan egiten baitu. ELZ-etako profesionalak zerbitzuaren gakoa dira maila handia mantentzeko prestakuntza etengabea hartzen dute, bai teknikaldetik, bai trebetasun pertsonalen aldetik. ELZ-etako jokabide kode etikoa aplikatzen dute. Aldian behin, bertatik bertarako taldeen artean txandakatzen dira. Nola aritzen diren, aztertzen da. Erabiltzaileekin aritzen diren teknikari ezkain, ELZ eta zerbitzuak beste lantalde bat du, kudeak eta lanetan baizik ibiltzen ez dena. Zerbitzuaren hobekuntza, diseinua eta kontrola, proiektuen kudeaketa, adierazleen segimendua, tresnen ezarpena eta bilakaera, pertsonen kudeaketa, txostenen prestakuntza, eta aurrekuntuaren kudeaketa. Urtero, berrogeita mabos milatei baino gehiagori egiten zaie harrera. Berrogei mila mezu baino gehiago jasotzen dira erabiltzaileen gandik hogeita mar mila eskaera baino gehiago iristen dira ikate zerbitzuen katalogoaren gainean. Eta eun mila tiket baino gehiago erregistratzen dira. Gure kalitatea gure bermea da eta hobekuntza etengabea gure xedea. Argibide gehiago nahi baduzu, zure esanetara gaude. ELZ, noiz nahi, non nahi, konponbideak eskaintzen.